그다할 거 있어. でもこれこれ今鳴らしてるのは坂の下君だよね外に誰かいたの だから外で誰かに会ったの見えるよねこれ 何誰がいたの表になんかあったんだろえだ誰に会ったって聞いてんだろ 庭に出て何か探してるのこれは庭で何をしてる庭に誰かがいた